механикалык кыймыл салыштырмалуу болуп саналат нерселер бир эсептөө системанын алкагында эс алып ошол эле учурда экинчисинде кыймылдай алат анын координаталык абалы ар эсептөө системасында ар кандай нерсенин кыймылын траекториясы да салыштырмалуу мисалы жер үстүндө учуп бараткан вертолеттун винтинин чекити вертолет менен байланышкан эсептөө системасында айлананы жана жер менен байланышкан эсептөө системада спиральдык сызыкты сүрөттөйт